Всім привіт, друзі! Сьогодні я хочу розказати про перетворювач DC-DC, який він ось знаходиться, вміє тримати і струм, і напругу. Е, дивіться, я пізніше покажу ближче, я просто зібрав схему і хочу вам показати, як це все працює. У нас є тестер, який показує вольтаж, тобто вольтметр. Як бачите, 11,1. Якщо зняти ось цю клему, Одразу бачите, DC-шка перемкнулася в червоний колір, на акумуляторі стає 10,9. Акумулятор у нас замкнутою банкою. Коротше кажучи, йому кінець вже. От Підключаємо, колір міняється на синій. Синій означає, що є навантаження, як бачите зараз. От, е Ще з іншої сторони є червоний індикатор. От, Не перемикаються а червоний означає, що на нього просто подано живлення, він працює в режимі холостого ходу. Так, е, Даний пристрій, який можна назвати, можна навіть сказати, що це автоматичний зарядний пристрій, бо на ньому виставляється і струмі напруга. Е, він витримує до 30 е, вольт на вході і 30 вольт на виході і максимум видає до 5 ампер, як заявлено на сайті. У нас є так підсуну акуратно, щоб не замкнути. Е, в нас є два регулятора, резистор, скажімо так, цей регулює напругу нижню, якщо дивитися відходу, ходу, цей регулює силу струму. От. В принципі, зараз струм виставлений 300 мА. Ось цьому амперметру 300 виставлено. От. І якщо я пірометром дивився, то він особливо і не гріється. Ну от 42 це 43 температура на дроселі. Ось тут. Але я рукою спокійно можу за нього триматися. Тобто він не гріється при малих струмах, працює нормально, можна використовувати як автоматичне зарядник. Е, в даному випадку його будемо ставити у е, безперебойний блок живлення, тому що в нас зроблено від е, сонячної системи. І виходить, що коли вечір, система починає підсідати і безперебойник е, вмикає паніку, скажімо так, піщить, каже про те, що йде розряд акумулятора. Так от, щоб заряд пішов стандартний, незалежно від того, скільки на вході, тобто в нас там може бути падати 12 тому подібне, це понижаючий. От, е у нас буде стандартна напруга на акумуляторі і стандартний струм. Наприклад, на ось цей акумулятор, якщо він живий, це 7-амперний китаєць, то ну, на нього струм заряду нормальний 700 мА. Тобто може виставити 700 мА, наприклад, 14,4 і він буде чудово працювати. Фокус ще заключається в тому, що якщо у вас струм, е, перепрошую, напруга дійшла до заданої, тобто 14,4, як я в даному випадку сказав, то струм почне падати. Бо, як скажемо, акумулятор зарядиться, струм не буде підвищуватись, зато аби напруга не буде підвищуватися, аби струм був нормальний струм пропаде. якщо ж ми вмикаємо навантаження, то напруга не буде рости. Буде стабільно йти 300 мА струму, але напруга не буде рости. Тобто 300 мА тримає і до заданої напруги. Автоматичний зарядний пристрій, дивіться, ну, на ладоні можна сказати. Раніше це були здорові ящики, які там потрібно відключати. От Зараз все просто, можна прикрутити, зробити коробочку, з однієї сторони вхід, наприклад, від блока живлення, з іншої сторони вихід на акумулятор. До 5 А це можна заряджати 50 амперний акумулятор. Ну 45-ку, як в нас кажуть. Це акумулятор від запорожця. Та в принципі цим струмом навіть і 60-ку можна заряджати для автомобіля. Тобто лише був блок живлення від розетки і через цю штучку автоматичний зарядний пристрій. Силочку на нього я залишаю в описі. Таке саме основне я сказав. Е, от, е, Якщо комусь щось цікаво або хоче подивитися поближче, в принципі я можу її піднести поближче, лише потрібно виключити освітлення, засвітлює сильно. Так. Оп, трошки провідвийняв. Ось така штуковинка, бачите? От. Тому я брадив. Штука корисна, штука гарно працює. Тому, як я казав, силочка в описі. Кому цікаво, задавайте питання. Ну а на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд, друзі. Бувайте!